Hello YouTube, what's going on? Welcome back to the channel. In today's video I'm gonna show you a crazy high kill gameplay that me and my team made this week. I'm using the new Broken Akimbo pistols and the AMX, but before we see the loadout please make sure to hit the like button, subscribe to the channel, comment down below and come say hi on my live streamings here on YouTube. Well, the beauty of the sack of pistols is that now we can choose to be ghosted since from the start of a game or we can play with the restock perk if we run with a stance and still have a broken close range weapon. Here is the setup, you can notice that in the game I'm using the monolithic suppressor just for silence purpose, but the best option we have in this case is the VLK Elita grip for better recoil control. I think the only weakness for this pistol is the insane vertical recoil they have and with this grip it's possible to manage that. This is how the pistols looks like, that's all from a loadout, hope you enjoyed today's video and I'll catch you guys the next time. ficar sem chest, mă. Asta tu de mult știi. Ce aveți și Am asunat. não un trecut para a spus despre el. Ați fost Nie wiesz te autobusy. Pat To Coś nie wiem, lard fare. Dead? Down, nie, nie, nie, buzy. Pietryk tu. Σουπερνούβα, σουπερνούβα. Σουπερνούβα. Σουπερνούβα. Σουπερνούβα. Σουπερνούβα. Σουπερνούβα. Σουπερνούβα. Σουπερνούβα. Σουπερνούβα. Σουπερνούβα. Σουπερνούβα. Σουπερνούβα. Ouais, c'est un con. Voilà. ah, ben là, Oh, slag! Dobra? O, dobra. Ja, Have hubble fire, have hubble fire. Down you. Down you. Fatti astra questo, fatti astra. Dai, secondo. Vai. Facciamo due tiri. Yeah. Così due cambiare per salire Kapıyı aslan yere ingat ha. Down'ı. Down'ı. Down'ı. Gente, que Я курседа. Bravo. Sì, io scherzo due proprio. Fa dolcezza. Eh, poi il mio team si può giù down, dai, perché... Non deve essere negativo. Du som samlar vi Vid nästan. Stan, you can start. Nästan. Can you start? Nerede ty? Ja, kada metra? Oh, U, po vine, po vin, tat bountit. Δεν είναι disabled. Δεν στο Από ό,τι φορά. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν Silver fire, dude. I'm just silver fire. Алло, Ляр? С камень или машина? Не знаю, да, шмён его. Нужно багажи, чтобы... 아, 차바반다게만. dê 된다는 밥. dê Windows side is here. Fuck. Down here. Jam 3, jam 3. Ej, kamera biega szkała. Ej, kamera tu. Pędział tu. Nie plumaj, nie Mieli down. Brawo. Ще ж наша здійсно не вибігана. Мільйона. Лава, ти мене тримайтала. Нон-нон кіла. Тайп. На пам'ятку. Да, я не потеряю, ты тоже снимаешь. Një e dajnë nga rrë, një rrë, të dhe sotë të tapë Ba... Rao pare? Nga valë të jeli Ollo, në futu brënda, futu brënda në shpivla Po të di maj legët, në gjallë i orin Kuda, ku? Tu, njëri down, ti di njëri airstrike Ska, kam njëri Shek, tu të rrështë, Hop hop hop mata, mata. Deixa ele meu. Słyszymy, ja. Pa niter jak... Da mnie jakie. Snajper. Mere se... Da, pa piastra njerin nga ata. Lëndon të mata. Në të kemi të desu nga majta. Gjono. Ha? Mam jak do tego gościu? estou jest, to pewnie gdzieś mega se umba, albo mora em Ja moram em makse. Tu daj makse. Attaccano posizione sotto mira. Eh, supernova. Fa piastra, fa piastra. Che no. Duete, duete avansojmë. E majmë djata qëna, qëna hidhim djatas. Hajde hipim djatas. Pa, pa, rope, shtia të. Unë kam gaz mas, pa hidhi djatas. E, unë djatas. Ma. Kujdes, kujdes, kujdes. Ja. Nein. Mund të kush, mund të kush aty lart, mund të kush. E di, e di po. Jeni mirë, jeni mirë. E tre ekipe të tjera kanë gjen. Vendoni ti. E dy, edhe dy ekipe të tjera. Ata që lë... Opa. Down njëri. Bravo, Tono. Bravo. Foi on, foi on. Down tier 3. Cool, cool. Ați, cu tot de asta, smeia. Schemo ga je špijajo. Lukemo ne bo špijajo. Jero che mai tas, come fan. Tu posti. Posso, posso, posso. É, ligado. Fitou. velho.